A ave isolou. Nesse vídeo usei no clipe eu tive que cortar algumas partes para eu conseguir mostrar o progresso que eu fiz até agora o layout desse nível. Mas mesmo assim aproveitei em To fly so high as you could be I want to soar beyond what I believe Do you feel wings with such the sea To fly so high as you could be I want to soar beyond